nggih niki mengampuntenaken kegiatan eh napa niku Dirgahayu nggih hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping pitung dosa pitu nggih nggih niki mengenang nggih hari kemerdekaan ugi mengenang para pahlawan-pahlawan ingkang sambut monggo ingkang sami pengen jejogetan ayo maju nduk hey 净话。 kado cilik sing kawentar Edi Penny Edi Penny gunung kelut sing ayomi Blitar Amblitar zaman Jepang nate gempar Petak pronta sing titik ben blitar nyimpen awune sang nata maca pait maca pait ana candi penataran blitar blitar nyimpen layone bung karno proklamator proklamator lan presiden Dan kahang kepisah ono cerita ono cerita jare pati gajah moda ingkang bisa ingkang bisa nyawi cek kino lan uga pung lan uga pung karno kang kondang kaloka dateng eneng ngetrata blitar wiwe cilik ora mokal bang lambe ora moga moga ake sing podo nyata yento geni yento geni ngurupake semangat yento banyu yento banyu nuhake patriote hey hara gading bus bus para dadi kembang lambe ora mok akeh sing podo nyatane yen to geni ngurupake semangate yen to banyu Jake Low. Jen. Walaupun keadaan tasih sore gayangnya pol. ye, ye. buat menawi saking keluarga geng masyarakat grogol khususipun porok kaum niki pemuda so pun mbok menawa pengen nyumbang lagu Mbak monggo. Dangdutan gak kene, campur sari gak kenging. Cik cik cik tambah sini mas cik DJ cik eh di perso ngatur perso di mateng uh, eh, penonton ibu-ibu bapak-bapak menikah saking uh, warga masyarakat beriki akan nasi bungkus wonten sebelah kidul ya yeah. nasi bungkus sebelah kidul mbok bide kereso bapak ibu kang wonten kidul menika sedaya kemawon uh, keaturan mundut ingkang wonten meja sisih kidul menika dipun sumanggaaken matur suwun Pak monggo dipun lajengaken oh nggih nggih para bapak para ibu menika wonten info Mbok menawi dalu niki sampun lapar jelas e nika wonten persiapan nasi kotak wonten meja kidul pun mboten saya sini sini mboten saya ragu-ragu ngambil kemawon mendat setunggal setunggal ben roto iya nah cocok masih bersama pospo Gading Pripun Oh nggih aja dibanding-banding ning nggih pokoke tendangdut jalukane niki karang tarunane aja dibanding-banding ning nggih cuman keadaan pripun ya sik sore rada disigrakne sik napa rada dikalemne mawon disigrakne Pripun Mas Kaya ngene iki lho pemudi-pemudine njaluk Nggih pamundutan malih lali janjine kaya ngene jan eh, pokoknya wis to dalu niki insyaallah sedaya badhe dipun layani lali janjine iki layani ya niki Mas nggih niki dalu punika kasengguyung kalian kadang-kadang boten gading puspa piyambak niki saking Arjuna Mudajaya saking Tatung iki wonten. Oh nggih, rawuh nggih. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, wi, uh, eh, Widuwati Wiraswarane nggih saking Gading Puspa nggih wonten iki. Oh nggih, Wiraswarane Mas Nanda nggih. Saking Arjuna Mudojoyo nggih wonten sumangga kula aturi nyelak nggih mriki ingkang badhe dono swara nggih nuwun sewu Mas niki ngladosi lali janjine napa pripun saking Mas Mas wau lali janjine Lali janjine. ayo Mas mumpung sik sore niki yo yo diladeni pemudi-pemudine lek engko lek ora diladeni wah niki yo piye nah. nggih niki kalih wonten himbawan Mas nggih bagi pejoget nggih niki dalu menika ingkang tasik ngudut monggo dipun kendeli rumiyin mengke nyenggol kancane dadosno basulayan nggih mboten. Pripun Mas setuju? Oke siap, ayo dadi lali janjine. Sing penting dijogo awake dhewe, sing penting joget ritak sing tertib. Ya, ngoten lho. Pun langsung monggo. Gading Guspo Sitorukun. Monggo ingkang sami pengen dijogetan langsung maju kemawon. Ayo. sing at the apa marah dadi unggahane sih? ya, Mas ya. Aja. Ah, ah. Lanjutne malah napa mboten? Oh, tak kira nek wis aku kan ya bungah nek wis. <laughs> Janjane kowe ning ngendi? Wow. jae aku kok sing sawanen iki asline nyekel mike kene ora. ha mangane nek arep budal kuwi adus dhisik. lha lek adus sekti ku ilang. Di, ya, Biasane nek arep ning ndi-ndi kuwi adus dhisik terus aku bismillah. Aku nek adus sekti ku ilang. lha wis ora adus bismillah 11. Ya wis bismillahirrahmanirrahim. lha wong iki tak cekel yo ya muni lho diwehne ya, mati, cekel muni wehne mati. Endi lho? Lho ora lho, lho ora oh, nek ngesorku. Wis dijalke. Ayo ya. Monggo, Mas. Janjane kowe neng